Saluton carai ien mi de nove presentante la novan mediton do mi volas montri al vi che nesta sploneggio do la situazio tutte changigis kai mine plu montros neggia in paesaggio in eh, dum la meditoi la vetero io un plivarmas sed ancora ne sta strovarma mi devastiri. stiri no ja io cio por odiau resto con ni con medito con ni danco Saluton kai bonvenon alia nova Zamenhof medito. Hodia o mi volas legi kai mediti kun vi sur eh, el tiro el eh, la parolado malfermanta la sesan congresson en Washingtono en Usono kiu ocasis en la iaro 1900 dec. Mi legos el tiro el pagio tricent naudec quin. La zelo per kiu ni laboras povas esti atingita per du voioi. Au per laborado de homoi privatae, tio estas de la popolae amasoi, au per decreto de la registaroi. Plecredeble, nia afero estos atingita per la voio unua, char al tia afero, kiel nia, la registaroi venas cun sia sanctio cae helpo ordinare nur tiam, ciam cio estas iam tute preta. Estas interesse noti la aliron de Zamenhof alla generala strategio por aprobigi esperanton kiel internazian lingvon tutmondan officialan. Kai li fidis je homoi, individuoi qui faras aferoin per la lingvo kai do por la lingvo kai effettive se ni retrorigardas la historion de la esperanto movado tio estas exacte kio okazis char en la ligo de la nazioi kai poste en la unuiginta nazioi kai en la nucleo de la estonteza Europa Unio, la clopodoi venis de i homoi por convinci la registaroin, sed sen publica opinio quiu conas esperanton au almenau scias pri gia existo, ili estis fatale destinitai fiaschi. Cae do mi pensas che la plei grava afero hodiau estas videbligi esperanton per interessai enhavoi, fin fine quiam oni libere lectas linguon por lerni qui el plen sen premo de labor postenoi oni lectas gin ne nur pro la linguo mem sed ancau kai ofte chefe pro la cultura en havo qui un oni po trovi en tiu linguo kai mi pensas ke esperanto ne estas excepto Dankon pro via attento. Gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.